Me diga então, diga então, como fiquei assim? Se há Ô, Luffy, por que tu tá aqui, velho? <laughs> ah, lá, lá, lá, Cara, eu quero ver que horas são, tá? São sete e cinco. Tá me tirando. É. A gente tem que pegar coisa pra comer. Ai. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. tá. Aqui. Torrada, né? Vamos tirar. Opa. Tó. Vem. Ah. Nossa, na moral, velho. Tá um calor ainda tem essas velas. Tá bom. E, velho, eu peguei esse sofá aqui agora. Que essa cadeira já tá muito ruim. Ela tá muito desconfortável, tu percebeu? Uhum. Mano, tipo, parecia quando a gente tinha 5 anos que ela era, ó, a coisa mais da hora do mundo. Tipo, era muito bom. Agora tá muito ruim, cara. Bora pra escola. Senhora, eu, eu guardei. Eita, já são 7 h 10. A gente só tem 10 minutos. Joga essa cadeira fora aqui. Aqui, ó. O vizinho, aqui o vizinho, ele gosta de, né? Ele nem pega as coisas aqui. Yes. Ah. <laughs> Como tu fez? Ah. Vai na árvore e aí pula. <laughs> conseguia. Ai. Nossa, eu consegui errar. Desculpa, cara. Não fiz parkour igual você. Ah, te Aí. A escola aqui, né? É. O meu cabelo tá meio grande. Ah, o meu também. da mãe? É aqui, né? É. A tiazinha da comida. Eu esqueci o dinheiro, Luffy. Eu trouxe. Trouxe? chegaram atrasados. Desculpa. Por que você tá sentado assim? Você também tá sentado assim. É, né? Mas é muito trouxa, cara. Tá, vai. Vamos sentar normal? Vamos. Lance, podem ir. Oh. Mano, a voz da professora hoje tá muito estranha. Entendeu? Posso que ela deve estar tá loucona. Dá os gene aí um pouquinho. Eu tô meio gripado hoje, velho. Hum, vou pegar só um pão e uma É, eu vou pegar um pão e... Opa. Ah, minha água! Aqui. Toma, Divan. Vai. Hum. Uma ah, maçã também. Tem uma bigorna aqui. Tem? Tem. Que louco, velho. Eu vou comer então, né? Nós já. Nós ficou um montão de tempo, velho, na aula. A aula foi mó legal. Né. Hoje foi legal. Já tava bom, hein? Ah, dois minutos pra acabar o lanche e todo mundo já tá na classe. Hum. Espera, deixa eu terminar de comer meu lanche. Pronto, alunos. Agora hoje é a última aula. Aula de... vocês podem parar de brincar? Tá bom. Hoje é aula de educação física, mas... <laughs> Vou passar trabalho. <laughs> ah, não. Senhor Favro vem aqui. Oi. Você é. pode falar a, ra a raiz quadrada de bloco? Ué, mas nem é ser de educação física, aula? Nossa, ela trollou. A raiz quadrada de bra... do bloco é... Fale logo. Ah, o que? agora mesmo? É pedra? Errado. Era peixe. <laughs> Podem sair. E todo mundo está de recuperação, menos Midori aí, João. Que? É... De novo. A gente não tá de recuperação, cara. Olha só que legal. Não é novidade. De verdade. Não é novidade. Mano, tu viu que o Luquinha, ele... Ele colou, velho? Uhum professora pegou vamos ele no, no flagra. É, vamos, vamos na Anteico. Vamos lá tomar um café. Esses caras muito burro porque eles ficam até a noite, cara. E lembrando que eles podem morrer, né? Sim. Porque esse bairro é bem movimentado, então a gente precisa correr. Caso a gente já tá fazendo isso. Que no caso eu vou, eu vou me arriscar um pouco. Um pouquinho. Isso não. Yep, yep, yep, yep, yep. Faz isso não! Hum. Facinho. Você, você, é muito doido. Ah, é, é baixo Ai. comparado. Comparado com tanto de. então eu não quebrei a perna, isso não importa. Ai, velho, você não era, velho. Velho, velho, velho. Vem a gente vai no tempo ou gente voltar pra casa? É, eu, eu, eu ah, já tá de noite, mas vamos, vai, vamos no Anteico, cara. Hoje nosso dia foi... É. Eu não sei se você percebeu, mas você viu aquela menina nova da escola? Qual? Cala, que... que... Solitária. Peraí, cadê a TV, mano? Ah, tá, tá aqui. Tá. Opa! Olha, mano, olha na... Oh, olha a nova notícia! Mais um corpo, mais um corpo encontrado. Que pelo jeito foram mesmo Não, cara. Tinha marca de mordidas e ainda estava escortejado o corpo. Nossa. Então, você quer ir correndo no mesmo ponteiro? Uhum. É que eu tô devendo uma, uma coisa pro velho. Mano. E João, vem aqui, eu é. preciso te mostrar uma coisa. O quê? Eu instalei uma coisa na casa e você nem sabe. Vem aqui. Ah. Cadê? Ou você talvez saiba. Aqui atrás, só a escada. Pera aí, deixa eu lavar meu rosto. Feio. Pronto. Desculpa que... É, deixa eu lavar um pouco a mão aqui. Pronto. Eita, entrei no vaso. Hum, cadê você? O quadro. Sabe o quadro que a mãe gostava tanto? Ah. Você vem aqui. Isso. Leva até o telhado. Mentira. Ó, dá pra gente ir aqui no telhado, sabe? Descer aqui pra tempo. Pronto. Mano, aqui, eu tava tentando. Eu falei pra nós voltar pra casa. Porque eu tinha eu, eu tinha pegado muito dinheiro, tô com medo de ser assaltado, sei lá. Ah, não tem aqui. É, não tem. De... É, não tem. Eita, touca não tá aqui hoje. E aí, galera? Oi. Vai ser a mesma coisa? Vai. Tá. Um chazinho. Não, chazinho não, cafezinho. É. Tô indo. Hum. Tá, é, se você me der licença, eu acho que eu vou no banheiro que tá aqui. Pera aí, Léo, pera aí, pera aí. Nossa, filho da mãe. Tem que esperar. Ah, caramba. Cara, eu tô muito... Ah muito cansado, sério. E você? Eu tô enjoado. Vamos pagar o café, esqueci. Oi, senhor. Oi. O desculpa vocês. É Eu esqueci de dar o café. Ah, sim. Cadê o café, Luffy? oh, Midori? Porque seu nome é Mid Bluff e seu sobrenome é Midori. Zoeira aqui. Ai. Ai. A, a touca chegou agora, por acaso? É, ela chegou. Ela não quer falar. E agora, cara? Tem uma saída por ali. Se, é, Fábio, eu te vi, tá? Oi. Então, sobre o livro que você me deu, eu gostei. Fândor quis dizer que ele quer levar você pra casa se ele, se ele puder. Tá. Pode ser. Você tá meio rouca, né? Uhum. Todo mundo tá rouco nessa cidade. Seu cocô. Tá, mas... Você vai ficar por aqui agora, né? Sim. Tá eu tenho que ir pra casa, tô com medo dos gols já. Falando nisso, só isso daqui. Ah, valeu. Ah, bonito. Tchau. Tchau. Eita. jaguar ya, sih lah